assalomu alaykum temirov tv kanali o'z ishini boshladi agar kanalimizda birinchi bo'lib turgan bo'lsangiz like bosib podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang 2021 yil 1 oktyabrdan boshlab tadbirkorlik va xizmat ko'rsatish subyektlarining ishchi va xodimlari hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar koronavirusga qarshi vaksinaning kamida ikkita dozasi bilan emlangani to'g'risida sertifikati bo'lmasa ularning ish faoliyati vaqtinchalik to'xtatiladi hurmatli tomoshabinlar biz sizlarga shunchaki yangiliklarni ulashamiz bu uchun kanal ma'muriyati va adminlarini aybdor qilish shart emas keyingi xabarlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling